You know, I want to be princess because princess is being young and having money forever. Yes. Uh, Gigimani nyote inawaka muda wote, unajua ili balozi uh, hii ni balozi yako sio ngapi, lakini balozi yako hii ni kubwa sana. Si mmesema mnaloga, kuna waganga. Nenda kwa mganga wako au nikupe namba mganga wangu. Mganga wangu mimi namba yake hamna, Mungu. Kwa sababu wewe kama unamwaminije mganga, na mganga anakuambia tumombe Mungu inshallah. Kwa hamna mganga, mganga wewe mwenyewe. Jigange, jitume jionyeshe uhitaji wa deals kama hizi. Of course kaka, mimi nachakalika. Yaani mtu akiingia hivyo ananigigi anaongea but you don't know who they are looking at it kama biashara. Unaona tu mtu anapiga kelele. So I'm proud of myself kwanza, I'm proud of these people kuangalia utofauti pia kwenye generation. Bro, yo young generation hata wewe kuna uendeshaji wa biashara wa kizamani ulikuwepo hapo, sijui ukiutaka kwa balozi ujilinde, sijui usinini, usile batoya tunakula bata, tunazurula mande tuzane na tunalewa na tunaenda kasino. huko huko kasino tunakoendeka tunapata mambo haya mwana mambo haya. So you can stop being yourself kwa sababu kuna riziki unaamini eti inakupita. No, no, no. Nashukuru Mungu nime keep kwa mimi kuwa gigi kuwa sijui chizi, mnamuona chizi sijui Tahira, ila Tahira ana hela hatari. Au nikupe chapati, nataka hela eh? Nitakupa elfu kumi. Sawa. Uh, <laughs> ah, Gigimani, uh, ah, huwa upendi kuwazungumzia watu and of course kuna watu wanakuzungumzia, lakini still endorsements zinakuja kwako. Yani kama uzungumziwi, uongelewi, watu watafuti majina yao kupitia wewe, huo so star huo umbambamba, you need some mganga. Uh. Unachukia mtu anapofanya interview and then kwenye interview anakuzungumzia wewe tu kwa negative. Inategemea kwa mazuri au mabaya. Sichukii, sichukii. Unachukiaje? Kwa nini umekuwa maarufu mpaka uchukie kuongelewa? ila kuna mtu sasa akuongelei, anakubomoa au anataka kukufedhesha au kukutoa akili. Sasa hiyo mimi siichekei, afanye Michael Jackson afufuke, nitaambia Michael, wewe ulochonga pua wewe, mpaka mkologo mwingine ukome wewe. Kwa hiyo sichai kucheka na mtu ambaye anacheza na maisha yangu, ugali wangu, sababu kaka, mimi sidangi. Hiki ndo naomba niwapige nacho mi najituma kwa mtu naona kama mi nadanga, kwa sababu nataka tu kuongea kitu kama, kama mtu mtoto mdogo. Mi na mtoto kila anavyozidi kukua magharama yanazidi kukua. Mimi mwenyewe mtoto nataka kuwa mtoto, yani mimi mwenyewe <laughs> yani wewe shughuli ninayo. Kwa mtu akinichezea na muona wewe unataka chapati. Sasa mimi sina kupaza maji haraka haraka ngano wote wewe tuondoke. Eh, hey, yani hamna za kusukuma, nikusukumie unichukulie muda na kujibu. Sababu anaamini umaarufu wa zamani ukijibu umempandisha mtu panda, ngimekujibu hayapanda hizo ngazi. Haya nenda. So it's not about yani usi, usketch feeling kwa kumjibu mtu. Sikimjibu tampa kiki baby wewe kiki upati nyota una bonyeza leli na kujibu, yani hivyo. Umaarufu na mahusiano kivipi? Yani yaani, hapana, umaarufu wangu hajawahi kupea mahusiano yangia dosari. Mimi ndo natiaga dosari, mimi na mambo mengi. Yani kuna muda nampenda bwana, kuna usiku namuona kama anakonda, Bwana huu mamba na gaili. Yaani mimi ndo na matatizo. Mimi napendwa hiyo. Mambo na mwanzo hadi na anasumbua. Yaani hakuna aloniacha. Hizi tumeona povu limekutoka Instagram kuhusu mtoto wako. Mm, sio mwanangu, alikuwa mtoto wa baba mtoto wangu. Ah, kawe kawekoma mwanangu mmoja. Hapa yangu mimi kwa mtoto na ongezea watoto. Weka vipi? <laughs> Mimi mtoto I'm a baby. Yes. Sawa. Ah, kupitia um, ah, ile video ilivyoenda live ni kama ilikogusa and of course nishafanya yaani interview na wewe yeah, of course nishakwambia kwamba Gigi ni mtu ambaye mwenye huruma, mtu yote ambaye ipo karibu naye anakufahamu kuhusu hilo. Um, ulichukua uli hatua zozote labda uh, kama sasa mama kwenda ku, kwenda kushtaki usalama wa nchi, wakaniomba namba ya mtoto wangu, ngambia hapo bila uzito mimi yeye nimetoa jamani, namba yake sinayo, au utadanganya kama ameingiza namba yangu kwenye kwenye mitandao anaona ninayo na wanyima. Je, ah, aka mimi mkweli? Ngambia ninayo. Sasa nimezaa naye nitakosa namba yake jamani. Ninayo hii hapo. So kupitia ile tukio maybe utamzuia Maira asiende kwa baba yake kutembea. Maira ashazuiliwa kabla ile tukio. Yaani ile tukio ni shamla shamla tu niongeza. Maira hawezi kumuona baba yake. Yaani Maira sio kumuona baba yake. Hawezi kumuona mtu ambaye hana shebo naye. Maira ni star wa umshobokee. Mbona mimi nashobokea babu? So moja hana habari na mtoto wake. Hajawahi kuwa naye. Wewe ndio unataka kuniambia kwani umeisikia wapi? Habari ipi? Eh, ana yani yeye ni mzuri. Hata majukumu nini pesa na unani wewe ah, mwenyewe. Hapo unavyoniambia na dawa la usafiri. School bus imenitumia message asubuhi. Imeniambia this is March madam. Kwa ni hakuna huduma. Kwa tudanganyane. Wewe kama unazaa shoga yangu mzaliwe kaka ila jua utamlea mwanao. Eh, wakaka siku hizo wanataka chapati kwani? Yeah. Na kurudisha nyuma. Uh, Gigi kuna kuna interview imefanyika juzi kati na aliyekuwa ex friend wako. Um, kwa mujibu wa ile interview kwamba hukuwahi kuwa mshikaji ambaye mwenye faida kwake yeye uh, maybe uh, ukisikia mtu kama hivyo anakuzungumzia kwa design hiyo gigi Pambe tu e, ni vizuri sana, huwezi kumgusha mtu wema wako. Wewe jua sasa, ngombe kitu simeona, sina faida kwa kila mtu kiukweli, na sijai kuwa nayo kwa sababu mimi sikupi unachotaka na kusaidia kufika unapotaka kwenda. Hicho ndo nilivyo, yani sikupi unachotaka. Mimi sio Mungu, mimi sio riski, siwezi kumpa mtu anachotaka. Mbona hicho unachoniuliza? Kuna kitu mtu anataka na anahisi mimi ninacho, maskini mimi I don't have anything from anybody. Mimi ni mimi na mimi nachobarikiwa ni Mwenyezi Mungu, nashinda na Bible, nashinda na maneno, nashinda na Insta live. So hiyo inakuwa faida huwezi kuiona kwa sababu mi upendo wangu unakutesa maisha yako yote, huwezi kuupata tena. So you, yani wewe tu huyo mtu kwamba hadizevu hata kuongea na mimi na simjui mjini hajaenda. Lakini mafanikio yako yanamuumiza Inawezekana, mimi mwenyewe nahisi hivyo, natamani tu, namwombeaga sana, nachukuaga muda wangu, nafasi binafsi, namwombea kwa Mungu amsamee, sababu anachokifanya ni dhambi. Kuchukia mafanikio mwingine ni dhambi kubwa. Sasa anajizibia yeye, kwa najaribu kumwambia Mungu, hata kama cha anachokifanya hajui anakosea, lakini muonyeshe njia yake apone. Hii ni depression yeah. Mm. Na msongo wa mawazo kwa yeah, kila ambacho anakipitia. Yule bipolar anahisi, mimi sijui, lakini ila tu mimi I think nitatumia muda wangu kuendelea kumwombea. Huwezi kumjaji binadamu, sisi sio watu wa kujaji, si ni binadamu, tumeumbwa na Mungu. Mungu ni watu wa hukumu, ana judge. Kwa hiyo binadamu mwenzio kisi kama akapotea, anafanya vitu nje ya uwezo wake, unamwombea mm. Yes. Kila mafanikio ya advantage na disadvantage. Uh, ah, moja kati ya press ambayo tushaifanya na wewe ni kwamba hizi balozi zinapozidi, sometimes kuna watu wanakupungia nazo. Yes, ni kweli kama una Mungu basi una mganga. Wewe unajiprotect. Mimi nina Mungu sana kaka, ijalishi kwa sababu nikwambia ukweli. Mimi mganga kiukweli tutagombana. Da saa saba nitaoga saa kumi, ya saa kumi na moja nitaoga saa mbili usiku. Kwa sababu mimi hapa kutoa yote. Jamani mimi alkoholu ni mjomba wangu. Shangazi ndo mimi. Mimi napenda alkoholi inanizuru hatari. Hapa yenyewe umesikia nimefika saa ngapi? Au unataka tuongee tena Sumeelewa. Kwa mtu jana nilikuwa zangu huko Tepsi. Koko nimekaa yeye na kina Kidilax na naenda sibuni hapo. Kwa hiyo ni mtu ambaye na maisha mengi ambayo anategemea Mungu na energy, sio uchawi, sio ushirikina, sio uongo. Sio kama sijai kwenda kwa mganga. sio Kama sijai kuambiwa mganga sijui anafanya kazi yeye na kwa mganga kwa nini muamini mtu bado unaenda? Mimi sina imani. Nina tatizo la imani naamini kuhusu Mungu kuliko hata mganga. Sababu unaenda tu kwa mganga, nilipelekwa mkuta tu mganga naye kwambia kazi imeenda vizuri, ila tumuombe Mungu. Hasa kama ilikuwa ni kumwomba Mungu, ngana mimi ningemwomba chumbani. Mimi najua una pambe, nasikia bomu, naona mtu anakuwa chapati. Yaani sio na mtu tunamuomba Mungu tena wote. Si uniache ni muombe Mungu, lakini tangu uchukue na Mungu ni muombe na wewe. Kwa hiyo unaona kabisa ah, hamna mganga zaidi ya Mungu bro. Anything is about you na Mungu kumweka karibu kama ni mshirikina loga sana na usiache. Hey. Eh. Hostel yako nowadays. Haupo karibu na kina Diamond, kina Alikiba, kina Harmonize. Pasipokuwa mpaka kuwa kuna sababu ambayo imekufanya mm. wewe unao karibu. Uh, hii Gigi tunasema kwamba nowadays amekuwa na thamani yake sio ndogo ndogo, sio kumchukulia poa. Uh, pengine kuna watu unaweza kuhisi kama maybe uh, hutaki ujama nao au imekaje kaje mpaka umeweza kujishepo hivi. Wewe hakuna hata mmoja shehe kutaka ujama nao. Wao wanataka ujama na mimi kaka, mimi hivi niangalia ninavyoongea au hivi hivi nilivyo. Sasa ngala tunatumia day one, naomba kuja kwenye party. No. Wao ndo natafutaga mimi. Mimi na yani hawa polisi kama niambie nyie, chagueni ni barozi wenu, no I'm lucky na hao mimi wanaupenda wewe, ushikaji na mimi pambe upitu inaombea ninakupa habari ambazo Zuchu wewe chuchu jana shoga leo kusema yaani navyokwambiaje wewe mchekee usimwambie ila jana faili lako ni hili na hili nikasema hivi na hivi na hivi mashavu yako tu makubwa mbona nakwambia live tu tukamsute kwa mimi ni rafiki ambaye usimseme mwanangu mbele ya mwingine wao watu ninajua vitu vyao ambapo huwezi kuja kuvijua na mimi nikivisikia nampigia bwana nasibu sio nataka kuja na simu umesketi hali ya sijui na sio vipi, yaani unakuwa tu uko forward au yaani uogopi. Kwa hiyo dunia usiwe na nidhamu ya uoga, ukiwa yu watu wanakupenda ulivyo. Sasa mimi si muogopi mtu yoyote, hata na Simba kininunia mimi mzoko ndio nitakuwa sogi gimani. Yaani lazima ni rafiki yangu kaka yangu, lakini eti tukaamua kununia. Kwa hiyo nitaenda kuilazimisha kui furaha yake, cheka nicheke. Mm. Nicheke. Ah, no, bro, no. You don't want me, I don't want you. You want me, I want you too pengine hapo hapo ndio ulipowazidi wasichana wengine ambao pengine ulianza nao game yeah, pamoja. Unachagua mabega, huwezi kuchagua watu. Watu washajichagua wao, wewe jichague wewe. Yaani mtu anakuta mimi ni mtongo kali. Diamond hata ukimuuliza mtu wako akaiwa kwamba mimi simjui Gigi. Anajikaribisha. Unakuja huku baadaye Harmonize mwanangu kakualika kwenye birthday unadondoka anambia hey, eh, happy birthday my G my G maniga maniga. Yaani wewe ondoka na upepo na watu walivyo wale ni wao na wewe inabidi uwe wewe. Wewe chagua unafiki tu kama mimi. Kwa sababu ukiingilia mabifu ya watu yanakukwamisha. Umeelewa? Mimi na corporate. Nikiambiwa mheshimiwa huku DC sijui Joketi anakuita tuende mama gauni moja makini Kibwaya. Mm, jamani tunashukuru serikali mkoa wa Temeke na huku eh, mkoa wa Temeke. Jamani. Hivi Temeke jamani mkoa wa Temeke. Mimi nafikiri ah, tumemaliza tumwache princess wetu bwana akapumzike. Kuna mtu mwenye swali? Waandishi si mnajua eh? Yeah. Tunakushukuru timu yako. Haya sawa, mimi napenda mkinishukuru. Ngoja mimi nikajishukuru. kwa.